Au niveau du stress, euh, moi ce que j'aime bien faire en général, j'essaie de préparer ça quelques jours avant que ça arrive. Parce que j'ai remarqué que depuis que je prends de l'âge, bizarrement, euh, <coughs> je prends plus à cœur les enjeux. Et donc du coup, euh, il peut y avoir des phases de stress justement qui peuvent me faire mal jouer ou en tout cas me déstabiliser. Donc je fais ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. je vous invite à essayer si jamais vous êtes des personnes qui sont, dans, qui sont beaucoup stressées. C'est tout simplement des exercices un exercice à faire. Vous pouvez avoir des vidéos sur YouTube où en fait on, calme sa respiration euh, pendant 5 minutes et ce qui fait que du coup il y aura des pics beaucoup moins hauts euh, pendant les moments de stress et on gère beaucoup mieux le stress. Donc alors pour m'échapper, euh, j'ai pas forcément beaucoup de stress mais j'ai deux trois petites techniques. Je me mets de l'eau froide sur le visage et dans ma tête je dis que je suis un champion, que je vais les défoncer, que je suis dans ma game, que ce que tu produis sur internet, tu vas le produire en LAN, etc. C'est des petites... Moi même mémo techniques qui se ressassent dans ma tête et qui me donne la pêche. Ah, pour évacuer le stress, moi j'ai ma propre technique. Des fois vous pouvez me voir en tournoi en train de fermer les yeux et juste d'essayer de relaxer penser à rien et juste euh, me focaliser sur moi-même. C'est tout. Alors ma méthode pour stress en tournoi, euh, déjà c'est d'écouter de la musique que j'aime, ça me met un peu en condition. Ensuite j'essaie de d'éviter de penser trop euh, au tournoi en soi, aux gens qui regardent, euh, etc. Et de prendre euh, la game comme une game de tous les jours. Quoi. Bah, pour évacuer le stress, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. mais moi, ma préférée, ça reste Netflix. And chill. Alors, la journée type ici à Katowice, en général, on se retrouve vers 9h pour prendre le déjeuner ensemble. Ensuite, euh, vers 10h30, 11h, on se retrouve en practice room, on commence à parler du jeu, euh, des stratégies, on fait des ajustements en fonction de la journée d'avant ou des débriefs. Ensuite, euh, on mange vers 13h, on a 2 heures pour manger, pour se détendre un petit peu. À 15h, on revient en practice room mais on prac pendant 4-5 heures, jusqu'à 19-20 h ça dépend. Ensuite, on mange et on a un peu de temps libre, on parle du jeu, on reste ensemble et euh, on se relaxe. Par rapport au snipe, euh, c'est un peu comme euh, la question sur les méta. c'est changeant, c'est le but du jeu. les choses changent, évoluent. je préférais quand il était plus rapide évidemment, parce que ça, me correspondait peut-être un peu plus. J'ai mis un peu de temps à m'habituer, mais maintenant je ne ressens pas de différence particulière et, et j'apprécie le snipe comme il est maintenant. euh, non, euh, vis-à-vis de Jax, je veux dire, euh, moi j'ai absolument aucun souci, il suffit qu'il me regarde dans mon miroir et puis je me sens bien, quoi. Quand tu deviens une personnalité publique, t'es plus exposé aux critiques et au regard des gens, et c'est plus facile du coup d'avoir un, avis extérieur fort par rapport à ce que les gens ressentent et pas forcément positivement. Donc, euh, faut pas prendre les choses personnellement, quand tu reçois des critiques et, je ne le fais pas, enfin je ne le fais pas, je ne les prends pas personnellement et le mieux à faire pour euh, passer au-dessus de ça, c'est juste de donner le meilleur de soi, n'avoir rien à se reprocher et, essayer de devenir meilleur euh, tout le temps, en permanence. <coughs> J'aimerais bien pouvoir arrêter de tousser, euh, mais il y a des moments où c'est un peu plus fort que moi il euh, y a des raisons à ça. Euh, des raisons qui sont à la fois de ma faute et celle de, la vie, du fait que euh, j'ai été, un petit peu malade à un moment donné dans ma vie et que j'ai été un petit peu trop, comment dire, j'ai un petit peu laissé ma santé de côté sur le moment. Donc à ne pas faire, prenez soin de vous. non, c'est Jax le plus rapide. Il est vraiment très très rapide. Hein. Bah déjà, c'est pas comparable dans le sens où lui, c'est un AWAP et euh, moi, je suis un rifle. Mais en toute objectivité, je pense qu'il est plus rapide que moi parce que s'il a un poignet qui lui jette et il a une plus de sensée, donc, euh, mais il est vraiment fast. Il est vraiment, vraiment fast. BJK <laughs> Non, Donc, quand on parle de synergie, euh, chez G2 et plus généralement sur la scène française, on a rarement eu de difficulté à, créer un groupe, à créer quelque chose de cohérent. Et euh, la particularité, c'est que ça s'est surtout senti et vu en dehors du jeu. Euh, et euh, la, particularité de cette équipe et de ce projet, c'est qu'on a su emmener un process qui a naturellement emmené tout le monde à vivre le jeu, à penser le jeu, à parler du jeu de la même manière. Et, je dirais que c'est cette synergie, et cette et c'est la différence principale entre les équipes euh, passées et cette équipe, c'est que la synergie tourne beaucoup plus autour du jeu. Et, euh, je suis très euh, satisfait de ça et on verra comment l'équipe se comporte avec ce, avec ce process-là. Euh, concernant les méta, euh, on essaye juste de s'adapter. Il n'y en a pas une qu'on préfère à l'autre, euh, honnêtement. évidemment, il y en a qui sont qui requièrent plus de travail, où on a pour le coup moins besoin de s'adapter parce que ça, ça correspond plus à ce qu'on aime de base. Mais, mais c'est ça qui est bien avec CS, c'est que, c'est que ça change tout le temps et que les méta ne sont pas fixés, figés dans le temps. Donc on n'a pas de, de méta particulière, c'est juste qu'il faut, il faut à chaque fois euh, s'adapter. Donc par rapport à la méta, je trouve qu'on s'adapte plutôt bien. En ce moment, c'est la méta de log et du Krieg, plus de log. Et en gros, ça dépend des positions et, des rôles qu'on a, je dirais. Sur certaines positions, il faut jouer plutôt de loin. C'est bien de prendre un log plutôt qu'une M4 parce qu'il y a un viseur en plus et ça permet d'avoir plus de précision euh, à, la longue distance. Et moi, je l'aime bien même en terreau, donc euh, j'apprends partout. Euh, je ne regarde pas vraiment euh, League of Legends, mais c'est vrai que c'est difficile de passer à côté vis-à-vis euh, des résultats qu'ils montrent dans la dernière saison. là. ils sont actuellement à 8-0 et ils montrent un très très haut niveau. Donc même si je ne les suis pas régulièrement, c'est clairement une fierté d'être dans le même club qu'eux et on, on les encourage et puis on est vraiment fiers d'eux. Je pense qu'ils vont vraiment aller loin. Euh, c'est moi qui fais l'école la plupart du temps. Euh, cependant, tout le monde euh, a totalement l'autorisation et le bienvenu de prendre la parole au niveau de ses positions ou quoi que ce soit, s'il a une idée. Toutes les idées sont bienvenues, tout le monde est, dans tous les cas, est conscient de notre jeu en équipe et conscient de ce qu'il peut apporter individuellement. Donc quand quelqu'un sent quelque chose, euh, c'est toujours bénéfique, même pour moi, parce que ça peut être difficile des fois euh, d'être 100% euh, tout le temps dans la bonne, dans la bonne case. C'est difficile en tant que, que leader in-game, donc du coup, clairement, ils sont les bienvenus et ça fait du bien. Mes pâtes préférées sont les pâtes chinoises, les nouilles plus précisément. Mes pâtes préférées sont les pâtes carbonara spaghetti bolognaise. Alors je kiffe les gnocchi 4 fromages, parce que moi je rajoute la sauce, les pâtes nature ça n'existe pas, et les coquillettes 4 fromages. J'adore le fromage et j'adore les pâtes.